大家好，我是精灵，欢迎收看本期的《精灵看世界》。相信过去去过大陆的人，对于这款 APP 滴滴出行并不陌生。对于使用者，它是极度便利的；但对于司机们，对它应该是又爱又恨的。对于治安方面，很多人对它是有安全的疑虑的。就在上周三，六月三十日，滴滴悄声无息的就在美国上了市。在这个时间点上，IPO 刚好又落在了中国共产党建党百年大庆的前夕。 巧妙的时间点不免会让人多做联想，而在两天后，七月二号，滴滴出行被互联网监管机构中国网信办中公告，以防范国家数据安全风险、维护国家安全的理由，启动了网络安全审查，同时也暂停了新用户的注册。这份公告导致该公司股价在上周呢跌了百分之十。 更让人错愕的是，在七月四号晚间，网信办又再次的对滴滴出行下了从应用商店下架该 APP 的通报，指出该款 APP 呢有存在危险的、违法收集用户的讯息的问题。网信办并于七月五号再次的发布关于对同业的运满满、货车帮和 BOSS 直聘等三个平台一并启动了网络安全审查的公告。 这一系列的硬操作不仅是重创了滴滴，也无疑是对大陆内地的互联网企业的一记棒头鹤。这也同时预告了大陆对于整顿互联网行业才刚刚开始拉起序幕。不过，问题只有台面上这么单纯吗？不正当收集和使用客户数据相关的问题，游走在灰色地带，我想这应该是存在的。但这个部分由于还正在。 审查当中，我们就不多做说明。滴滴的股权呢，主要会是次要的因素之一。依照当时公开的 IPO 招股的册子上面所提到的主要的股东，分别有持股作用二十一点五趴的日本 SoftBank 软库愿景基金，他们是滴滴最大的单一投资者。再来，就是在二零一六年，由于滴滴呢接管了。 优步中国 Uber 在中国的业务，因此呢，Uber 他们也拥有了该公司十二点八趴的股份，而他们作为第二大股东，列为第三大股东的就刚好就是我们中国科技巨头阿里巴巴和腾讯，他们持有六点八趴。这三个股东加起来虽然不至于影响，或者是能够掌控该公司的这个经。 经营权，但是呢，最主要的问题是，如果他们有想要影响，或者是呃做一些其他的操作，都是有可能的。因此呢，外媒对于该公告呢导致滴滴股价下跌低于 IPO 的价格呢，目前都是持予观望的态度。而滴滴在华尔街首次亮相之后，其实它就募集了数十亿的美元。而这两项公告呢，很快的。 也让它的股价受挫，同时也让投资者呢感受到北京方面正在加紧努力的监督滴滴。就算这一次的审查危机是顺利通过了，日后滴滴也一样要面临反垄断的一些调查，而这些上缴的罚金就可能不是几亿元能够结案的。而相关监管机构近期呢？ 对于华尔街要上市的这些大陆公司呢，采取行动也有浓浓的一个警告的意味在，所以呢，很多人呢目前都是采观望的一个态度。佛罗里达的这个参议员马克·鲁比表示，即使滴滴的股价反弹，那美国的投资者呢也会保留态度，因为他们会觉得他们无法洞悉该公司的这个财务实力。 因为他们认为共产党呢会组织美国的监管机构审查他们公司的项目。再来，让我们来看一下全球变暖导致日本的洪水以及降雨量增加。在最近几天，东京周边的数十个城镇呢创下了新的降雨记录。而富士山附近的温泉度假小镇呢，当局已经向居民发出了警告。虽然尚未广泛的疏散，但目前呢，该地区呢都是。 属于高度的戒备状态，预计呢在本周呢还会有更多的大雨，而日本的泥石流搜救的工作其实还正在进行当中，因为在周一表示他们能在努力的寻找八十多位的失踪的人口的下落，因为这一次的创纪录的这个雨量呢导致泥石流在周末呢冲刷过了住宅区，而且我们可以从镜头表这边看到呢这些。 建筑呢都随着这些泥浆不断的坠落。这次的泥石流呢，主要是因为在七十二小时呢，该地区呢受到了七月份平均降雨量的百分之一百七十趴，因此引发了山体的这个走山，也就是滑坡的一个状态。而这摧毁了一百多栋的房屋，同时呢，也有人指出，这热海的这个泥石流呢，被认为是因为上游地区的堤坝所引起的。 因为他们认为这堤坝呢有含大量的工业废物。不论这件事件是因为人为、间接人为气候或是环评因素所导致，我们都要更谨慎的去面对我们的环境。不单单是北美呢迎来了在这个记录以来最热的六月，欧洲的情况也没有好到哪里去。他们也是继二零一九年之后迎来了第二个热的六月。 这些极度的气候也会带来极度的冷热流，会让气候出现异常。所以在近几年，你会发现我们常常会看到森林的火灾扑不灭，或者是碰到了这个大量的洪水、淹水，甚至在不对的月份出现了冰雹、大雪等等的相关天气异常问题。因此，在大自然的反更大的反扑之前，我们应该要做好我们手边的环保动作，提高我们的。 环保意识哦。再来，英国首相在周一表示，政府很可能会在七月十九日取消英国剩余的大部分新冠防疫的规定，并且由人们来决定是否要在过境时或者是在密闭空间的时候继续戴上口罩。而这最终的决定呢，也会在七月十二号做出。尽管这个变种的这个病毒呢，已经增加了他们该地的感染率。 依照英国周日的这个报告呢，其实他们有超越两万四千例的每日新增病例，而这是他们从二月初以来最高的数字。虽然他们的住院人数以及死亡人数目前都是保持稳定的状况，但是这也是不可忽视的一个警示。根据《泰晤士报》的数据库，至少有百分之五十他的英国人已经完全。 接种疫苗，而在英格兰呢，有百分之八十六的成年人至少接种过一次疫苗，而他们呢，也是世界上接种率最高的国家之一。至于要不要减缓这些相关的规定，其实呢，我们要有一件心思呢，放在这个事情上，也就是呢。 或许疫苗呢是可以不会让你因为重症进入 ICU，但是在医疗面前，防范永远都是胜于治疗的。即便你没有办法用法定的规定呢来强制大部分的人，但是如果我们人人能够透过自律来保护好自己，也同时代表的是保护好了家人，这也才是真正的为防疫出一份力。您说是吗？再来，让我们来看一下。 反对马哈莫德·阿斯阿巴斯总统逐渐专制统治的抗议活动，以及一名被巴勒斯坦权力机构扣留的活动人士死亡的抗议活动，都遭到了严厉的镇压。而这也代表的是巴勒斯坦的政治局势目前也是属于相当不稳定的一个状况。另外，我们也可以。 知道的是，意大利呢顺利的击败了西班牙，进入了二零二零年足球锦标赛的决赛。而英格兰呢则对阵丹麦哦。再来，在我们的这个前总统川普呢，他也在周三呢起诉了 Facebook、Twitter 以及谷歌，因为呢他认为这三个平台呢个别都采取了各样的措施来阻止他可以发新的天文。 而他很依赖这些媒体呢，来帮他做相关的曝光。他的政治舞台是否就会像他的政治光芒一样，瞬间被限电限流了呢？我们可以拭目以待。另外有一则比较重要的新闻呢，是有关于在海地总统呢被暗杀的事件。这件事情同样也都是逢在本周的周三。 那在太太子港郊区的家中呢，遇刺身亡，而他的妻子呢，同时也被枪杀。那这个莫伊斯呢，他其实呢，一直都在寻求对于宪法进行有争议的一些改写，而这新的变化呢，将会赋予他有任何行动的豁免权，而且他想要废除参议院，留下一个立法机构。因此，在近几个月来，海地的这个街头都充满了要罢免莫伊斯的抗议活动。 而莫伊斯即便坚持执政一年多，宪法学者也争辩，其实他的任期早已经届满。而在当地的这个武装团体呢，他们其实控制了街道，甚至呢也都会绑架学童以及教会的牧师。贫困正在加剧当地，因此专家也有警告，当地的这个政治的真空呢，才会让暴力呢不断的演变。 而这份暴力呢，就不仅让当地的这个政治升旗危机，也埋下了动荡。那临时的总理特劳德约瑟夫呢，目前呢是在代理治理国家的。好的，以上呢是本次的《精灵看世界》。这个世界目前经历了许多的动荡，经历了许多的危机，而且就在今天七月九号，泰国呢也同时呢宣告。 要进入这个封城的一个阶段，不管你处于哪里，我都希望我们可以以和平的心境去面对周遭的每一件事情。我们下次再见喽！喜欢老师节目的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、点分享。也祝大家一切平安喜乐，拜拜。